Thank you. Oh, oh, that wasn't very nice. 香香皂，今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰，我爱洗。